السلام عليكم مرحبا بكم في الفيديو الثاني من السلسله ديال ال procédure ديال القرايه في بلجيكا donc الفيديو غيكون كيهم الناس اللي باغيين اللي خداو الاجازه licence وباغيين يقراو الماستر في بلجيكا اول خبر بالنسبه لكم هو داك الفيديو الاول اللي درنا راه ما كيهمكمش ما عندكم لا كيفالونس لا والو donc داكشي كامل نساوه ما غديروش بالنسبه لل procédure كامله للناس اللي باغيين يدفعوا الماستر كتقسم على جوج بارتيات ال partie الاولى انك كدير l'admission من site ديال l'université يعني انت من الاول كتدخل directement l'université كتخلي عليك l'équivalence داكشي alors كتجي directement كدير l'admission في ال site. من بعد هذيك l'admission ال partie الثانيه هي انك كتصيفط لهم ال dossier. donc l'admission كدير في ال site ومن بعد كتصيفط لهم ال dossier. alors بالنسبه l'admission كتكون في les universités كاملين une fois غتدخل جوجل غتكتب admission pour pour master université كدا كدا بالنسبه l'admission فهي سهله بزاف راه غير كتكتب مثلا غير سير لجوجل كتب admission pour master université de Mons université de Bruxelles libre de Bruxelles ولا شي حاجه بحال هكا يعني اي université بغيتي غتكتب غير في جوجل غيطلع لك site كيفاش دير l'admission l'admission كتبدا حتى شهر واحد لاخر شهر واحد بحال الناس اللي باغيين يدفعوا licence. باغيين يدفعوا زعما من ورا ال bac directement كدير l'admission بالنسبه l'admission ممكن واقيلا انني غنديرها الماستر او لا غندير وحده اللي نجمع فيها الماستر وليسونس بجوج حيت je pense que راه نفس الحاجه بالنسبه للحاجه المهمه اللي غندوي عليها اكثر في هذا الفيديو هو بالنسبه لذاك ال dossier اللي انت غتصيفط alors بالنسبه لل dossier اللي غتصيفط اشنو غيكون فيه بطبيعه الحال هاد ال dossier كيختلف من université ل université. je pense pas ان les universités كاملين عندهم نفس ال dossier اللي كيطلبوا لك mais غنعطيكم مثال يعني امثله اللي كتطلب يعني وط... امثله ديال الوثائق اللي كتطلب الوغ بالنسبه les types ديال les documents اللي كيطلبوا في في ال dossier اولا les documents ديال l'identité مثلا يطلبوا لك ال passeport او la carte nationale او لا شهاده الجنسيه يعني كتكون شي حاجه بحال هكا يعني ما يخص التعريف ديالك او l'identité ديالك ال dossier الثاني كيكون عنده علاقه بالقرايه ديالك اولا كيخصك دير لهم ال photocopie certifiée conforme l'original آه، ديال كاع لي غولفي دو نوت ديال كل عام قريتيه من وراء الباك يعني دير لهم photocopie légalisée اولا آه، كنصيحه اي فوتوكوبي طلبات لكم légalisée اي فوتوكوبي مطلوبه يقول لك دير لنا فوتوكوبي هذه légalisée بالنسبه لل photocopie certifiée conforme l'original ça veut dire légalisée donc غير و وصيفطو كنزيد نذكر procédure بلجيكا راه ماشي شي حاجه لي professionnelle تقدر تتعامل بحال معامل مع شخص صاحبك كتعرفو عادي الوغ كما قلنا اول حاجه هي لي غولفيد نوت ديال les années كاملين اللي درتي مورا الباك كوبي سيرتيفي كونفيرم ثانيا لي زيتا لي زيت <laughs> لي زاتيستاسيون اوريجينال اللي كيجيستيفيو les stages اللي درتي في هذوك les années. يعني الا كنتي درتي دي <coughs> زاكتيفيتي في des entreprises لمده 50 مثلا ولا هذه اي حاجه درتي كيخصك انك دونك لاتر دو موتيفاسيون ركزوا عليها مزيان اغلبيه كيقول انك خاصك تركز عليها كيطلبوا لكم اونسي بروف دو بايمون ديال لي فخي دوسي يعني ال dossier غتخلص عليه واحد ال... واحد لي فخي اللي كيتراوحوا ما بين 150 اورو و 200 اورو غتدير بروف دو بايمون مثلا دير extrait de compte avis débit شي حاجه بحال هكا شي حاجه اولا روسي مثلا فاش فاش خلصتي je sais pas واش كدير en ligne ولا لا المهم اي حاجه une fois كدير l'admission كيجاوبك داك السيد كيقول لك شنو باغيين في ال dossier تقدر هذاك هذاك السيد هو اللي كيبقى مساير معك ال dossier. يعني اي حاجه احتاجيتيها غتسولو راه كيجاوب راه ماشي بحال في المغرب راه اي حاجه سولتي راه ما كياخذوش انا كنت كنصيفط ميل اليوم غدا كيجيني الجواب دونك euh, لا لا اي سؤال جاكم ما تسولوش للناس آه، ما تصيفطوش في des groupes هكا سيروا صيفطوا l'email صيفط لي ميل اليوم في العشيه غدا الصباح اون فوا غيحلو كيشوف l'email كيجاوبك donc هذاك السيد اللي اللي غي غيجاوبك فاش دير l'admission اللي غيصيفط لك les documents اللي خاصك في ال dossier هذاك هو اللي غيبقى متبع معاك ما عقلتش على سميتو بالضبط en français mais المهم سميه المتتبع <laughs> غيتبع معاك الدوسي دو ا زد إيه، هو اللي غيبقى مكمل معاك الا احتاجيتي اي information donc بالنسبه لل preuve de paiement تقدر دير extrait de compte avec débit اولا تقدر تسولو على كيفاش ندير ديك البيمون واش خاصني ندير virement؟ يقدر هو يقول لك دير اونلاين ديريكتومون مع الـ documents المهم بالنسبه لكل université كتختلف القضيه انت سولو directement في ال mail. كما قلت لكم procédure كامله تقدروا تسولوه راه les universités كاملين كيجاوبوا في نهار الا تعطل يومين الا تعطل عرفتي الا جات يومين حيح عليه فهمت المهم les universités راه كيجاوبوا في اقرب وقت ممكن alors من بعد ربعة الاسابيع حتى لخمسة الاسابيع يعني من شهر حتى لشهر وسيمانه غيوصلك سوا لاكسبتاسيون سوا الغوفيو هنايا كنتمناو انه يجيك acceptation ان شاء الله mais الا جاتك acceptation كيصيفطوا لك واحد ال... واحد الكوغي كيوصلك حتى للدار اللي فيه comme quoi راه اكسبتيناك لاتيستاسيون داكسبتاسيون ولا جو سي با كوم سابيل مي كتوصلك واحد الورقه اللي هذيك الورقه هي اللي كت... كتدفع باللي راك مقبول باش تدفع الفيزا باش تدفع ال demande ديال الفيزا الا جاك غوفو راه الغوفو كيجي غير par mail كيجاوبوك راه ما قبلناكش ما اصلا كيدير لك اه سيري اه ك mail وسير بحال هكا النيل وفي الاخر كنقول ان هاد هاد الماستر اللي دوينا عليه هو ال master général. ماشي master de spécialisation je pense pas واش غندير master spécialisation ولا لا mais non je pense pas ما غنديرهاش donc هذا master général. بالنسبه للسؤال اللي غيجيني بزاف هما les frais ديال القرايه في الماستر آه، صراحه ما لقيتش معلومات بزاف لقيت آه، ان في 2013 2015 كان ال programme ديال الماستر كيس آه، زعما باش دير programme ديال الماستر كتكون 351 اورو باغ اني جو سي با شنو كاين شنو كاين دابا mais كما قلت لكم les universités اللي سولتهم غيجاوبكم هاد السؤال donc انا ما نقدرش نجاوبكم على السؤال déjà انا ما ديش ماستر انا يلاه بادي في العام الاول donc كون كان سؤال مرتبط بالعام الاول انا معاكم mais بالنسبه للماستر تصيفطوا ميل لليونيفرسيتي لاي université بغيتو صيفطوا لهم mail غيجاوبوكم غد ليه غتلقاو les emails كاين في الايميل ديال ال contact مع الـ مع الـ مع الـ مع ال مع اليونيفرسيتي واخيرا مع اليونيفرسيتي غتلقاوه كونتاكتيهم اليوم غدا غيجاوبوكم donc انا ما بغيتش نعطل عليكم هذا الفيديو انا فيا ما نكونتاكتيهم انا ونقول لكم لو من بعد mais انت سولهم déjà غتحس براسك مشيتي درتي شي حاجه ماشي غير تفرجتي في الفيديو وصافي راه هو عطانا كلشي مشيتي درتي شي حاجه وتعلمتي منها alors صيفطوا mail les universités باش تعرفوا لي فري سكولاريتي ديال ديال الماستر العام و je pense انهم راه رخص من ليسونس رخص من هذيك 4155 voilà هادشي اللي كان في الفيديو ديالنا اليوم نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا ما تنساوش كنحط لكم انستغرام هنا ولا هنا ما عرفتش فين كنحطو بلاصه من البلايص كنحطها لكم باش تمشيو تسولوني فيه من الاحسن انكم تسولوني sur انستغرام ماشي sur فيسبوك حيت فيسبوك ما كندخلش فيه بزاف donc انستغرام هو فين نقدر نجاوبكم بزاف على الاسئله ديالكم الفيديو الجاي ان شاء الله je pense انه غيكون على les hautes écoles من غير les universités تقدر في بلجيكا انك تقرا في لي هوت ايكول لي هوت ايكول بالنسبه للناس اللي غيجيو من الباك ماشي الماستر دونك euh, هادشي اللي كاين نتمنى ان ان الفيديو يعجبكم ما تنساوش تهبطوا ديروا like لتحت الى عجبكم euh, وبارطاجيو مع الناس اللي باغيين يقراو برا قول لهم راه بلجيكا ساهله في procédure oui. et voilà <laughs> هادشي اللي كاين تهلاو لي فراسكم السلام عليكم